Hola a todos, bienvenidos a Ando Hablando. Hoy vamos a estar hablando de amor. Amor, un concepto cautivador para todos los humanos. Preguntas como ¿qué es el amor? o ¿estamos enamorados? persiguen la existencia de todas las personas sin excepción las mariposas en el estómago, la fuerza que mueve montañas, la llave de la felicidad. Toda clase de definiciones para una idea tan compleja. Pero no todo es color de rosas. Al mismo tiempo, este concepto es la causa de dolor, excusa para comportamientos irracionales, fuente de miedo y sufrimiento. Qué confusión infinita nos causa el amor. Tu definición del amor estará ligada a tu cultura, experiencia e historias de vida, la relación de tus padres, tus frustraciones personales, tus afinidades culturales. Puedes relacionarlo con la historia de amor infinito y todopoderoso de la religión o la idea shakespeariana de una tragedia entre Romeo y Julieta. El amor parece tener una definición que supera la naturaleza humana. Con miedo a simplificar el concepto, podemos acordar el sentimiento vivo de afecto hacia alguien o algo al cual se le desea todo lo bueno. Sin embargo, este concepto tan humano tiende a ser autoexplicativo, superando las capacidades mentales, escondiéndose en la complejidad de nuestro universo interno. El amor no se piensa, el amor se siente. Quiero presentarles dos principios para vivir mejor el amor. Número 1. El amor es sincero. El amor es un sentimiento que sale de nosotros y ofrecemos a los demás. No está ligado a ninguna clase de expectativa. Es un sentimiento que no se basa en sensaciones pasajeras como la atracción o el interés. Nosotros tenemos el poder de escoger a quién entregarle nuestro amor. El amor sale de nosotros. El amor deja de ser un efecto y se vuelve una causa. Eso me lleva al segundo punto, entender el amor propio. El amor propio es la base de todo el amor. ¿Qué es el amor propio? Es la capacidad de autoaceptarse, de entender que en distintas situaciones, sin importar el resultado, estamos dando lo mejor de nosotros. Quiero que hagamos un ejercicio para entenderlo mejor. Yo recuerdo la metáfora de la media naranja. Cuando crecí, siempre buscar el amor era buscar una media naranja, como si a las personas nos faltara algo. No hay un concepto más erróneo del amor que este, ya que el amor sí es un fruto, pero es un fruto completo que necesita un árbol fuerte que sea capaz de producirlo. La autoaceptación, el amor propio, es lo que le dan fuerza a ese árbol para poder generar amor para dar ser los demás. Quiero que en este momento, para hacer un ejercicio, tengas algo donde escribir, papel y lápiz, tu celular o cualquier cosa que tengas a la mano y que me acompañes a hacer este ejercicio. Vamos a empezar. Para este ejercicio no quiero que te tomes mucho tiempo pensando, sino que tus respuestas sean naturales. Escucha tu corazón y deja que las respuestas fluyan naturalmente. Vamos a identificar el amor. Quiero que escribas el nombre de dos personas con las cuales tengas una relación de amor pueden ser familiares, amigos o amigas o tu pareja. Escribe sus nombres y en un párrafo corto quiero que describas estas relaciones. Recuerda hacerlo bajo los siguientes términos. Los valores de la relación, características, interacciones, qué compartes con esa persona y qué significado tiene cada una de estas relaciones para ti. Para eso vas a tener un minuto. ¿Cómo te fue en el ejercicio? Quiero que tengas claro que el amor es una experiencia personal. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Ahora, lo que quiero que hagamos es que en una lista identifiques similitudes y diferencias entre estas dos relaciones. Para esto vas a tener otro minuto. Este ejercicio tiene como fin que entiendas la versatilidad del amor. El amor es como el agua, se adapta a cualquier clase de relación, siempre manteniendo algunos principios, pero te sorprendería las formas en que se puede expresar el amor. ¿Qué quiero que te lleves de este taller? Es que el amor es como una energía, es una energía que sale de ti, y entre más amor estés dispuesto a dar, más amor vas a recibir. Recuerdo mucho la regla dorada que dice, trata a los demás como deseas ser tratado. Pero a eso me gustaría agregarle algo más. Trátate a ti mismo como tratarías al mejor invitado que recibirías en tu casa. Porque ahí es donde está el amor. El amor sale de ti. Gracias por tomarte el tiempo para andar conmigo durante este taller. Y te invito a que salgamos a dar más amor. Si te gustó nuestro video, suscríbete para poder ver más de nuestros talleres.